Foz de Iguazú, Brasil, 17 de abril de 2012. Comenzó el segundo congreso de la CCA. De la apertura participaron 580 delegados sindicales y autoridades gubernamentales. Entre los representantes sindicales estaban Víctor Báez, Rafael Freire, Linda Chávez Thompson, Julio Roberto Gómez, Laerte Texeira y Amanda Villatoro. Entre los representantes gubernamentales lo hicieron Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia. Pues nosotros somos un país que hemos venido enfrentando una situación de violencia interna que lleva ya cerca de 62 años. Lo más importante es que hoy tenemos plena conciencia a nivel del gobierno de que esta violencia se tiene que acabar. Guy Ryder, candidato de los trabajadores a la OIT. Mira, yo creo que lo más importante es que la OIT tenga un director general que tenga un compromiso muy fuerte con los valores de la organización. Un director general que conozca el mundo del trabajo. Yo creo que estas dos caridades lo tengo. Y también Gilberto Carvalho, secretário general da presidência de Brasil? Eu, sinceramente, conhecia pouco a, a CSA. Acho até que nós temos que fazer uma grande divulgação, porque eu estou muito bem impressionado com esse processo de maturação, de maturidade que o movimento eh, sindical nas Américas demonstrou, porque, em geral, o processo é o inverso. Nós temos uma fragmentação de disputas, a fragmentação de entidades que vão cada vez mais perdendo sua força. Então eu acho que esse passo de juntar, de unirmos é, duas centrais sindicais importantes aqui na América Latina, em toda a América, me perdoem, é um, revela um, um amadurecimento importante, re, permite, eu penso, um reforço muito grande, porque tem uma repercussão dentro de cada país, uma nova relação entre as, as diversas centrais que se afiliam a essa a CSA e a CSI, é, e com isso eu, eu penso que o movimento sindical pode se fortalecer, particularmente no momento desse crise que nós estamos vivendo, onde a elaboração de um novo projeto, onde a criação de alternativas para esse capitalismo predador e excludente deve receber um grande, uma grande contribuição do movimento sindical. Eu não acredito em projeto novo que não seja moldado, criado e inspirado a partir da luta e da reflexão que se faz sobre a luta. E ninguém melhor do que os trabalhadores para fazer esse processo, desde que organizados e desde que unificados em torno de entidades fortes. É por isso que eu quero saudar o amadurecimento da CSA e desejar longa vida para essa entidade e para todos os trabalhadores também. Os trabalhadores debatirão até o dia 20 o plan de ação da CSA de los próximos quatro anos o ponto alto da apertura foi o emotivo mensaje que deixou o ex presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula. Os trabalhadores têm muito a dizer e as lideranças políticas devem e precisam aprender a escutá-los. Um grande abraço boa sorte e até a vitória.